арай бейірді манлык түбөлтү болбуттаах сергелакка болбут үөрак сахлыытыр күһүн оголор бого ара ұлыстан улуустан бустаннар үөрүү көтүү бұғы бол болбуттар онтан же кос қостырынан арарын кем ким кая косколорун ара арартаан болбут онно нина суура оны туяры үш үс кыыс үбен биир кос Үйен доғырдас бұттар, жөй базик қыттыған ағылыр әбет, ағылықтыр еттірін барандар, үйен тәбес тәңгі ұтиян әбет. Ота сыды тұттақтарына арай туярылары ұп-ұғын баттаға бәлжі таранылып болыр әбет. Ота күргіттар баттақтары арбаян-сарбаян аға тұралдар әбет. қайтақ Туяры әдді тұран бәрі бақайтақ байлы Қағат баттаған тараныр бағайлы дендер жіктіргендер кыргыттар түйін кетиге бұттар. арай үйен қобынан ұзуй бұттар, туярлы орынын бұлына ұрдырған хыптыкка бар бұт. мунуна жа, екі барбыт онтон же бақыры кәтен сұп бұттар. кетен сыппыттар кәнарай генарай тайжа күрүдүрге атақты атыабыт кыркытта онтон хатыылааган арыллан келбит уонна биир гылыргы хакатаңастаага тербестаак мақмаң баттактаак оғоннер киирен келбит киирээт туяры орунугар супты тиен келбит оны төбөтүгөр таксан упухун тарбақтырынан арай баттағын баттаган кейрен бар ондық тарам тарам баран сүт аққалы. Қасығыды кіргіттер тұрандар олығынер кейлен туяры баттаған тарабызын туярыға кепсі әбәттер. Онта сасыңызды кереме ондық болар, өйіңізді кереме ондық болар, сыры айы, түн айы кейлен оғынер, туяры баттаған тарып тарыр, очоғының баттатты баттатты болар. Кыргыттар кенені хуғындар баттар құтталандар онто жыл қолыгыт ағар-ағар ер, онтон саас болыр, ол тұқыры. Нина оны шуыра туярырыр, әм баттақын ондық оғыннер кейлен үлден әппеттер. Ондық каникулдыра болар, онда дөділгар баран қалынлар. Күйіп болбытығар, Нина шуыра тиен кәлеллер, онны атын қосқа. Түхәллер, отта туярының әрсімәр кәтилер де туярырыр кәлдер. Бір екі тіспәқтен барандар, ыйыталлар оноға кураатардара туяры быйыл үөрені кэлбэт дииллер онтон истибиттере туяры муңнаак диийен төбөтүнө мына жаактаабыт иэлаагагата хайдах даганы эмтете нуучча даган эминен хахалыт эмтете хатаабыттар даганы хыйан туяры барахсан үтүөрбэтэх жонтон нина уна сууралаа бээнерин кепсимбиттер ойбуттар хоргуппуттар Тақ све кәпсә бәккәби, бар кәпсә әбітті түріті болыр, атын болуға тәдер. Қондық, қол бұттарын тас бұттарын кәлі қайы, қыстыры үрейдіға дейді. Оғылар өскөтіне хияқы, өтіні түтіп әстіғана, қайта қадан кістәбәт болын. Ағысты кәпсір болын. Отчығына ол тирән тұрар қығалға, ол қығалғалақ қыстан тәйе ғады бағар оробуна кихатаган суолахаалар үтү Оқпуғаны э, тепсен баран киирен манды көптәбі курдук суола хаалан хаалар дир оны хайдары мен тәбәбен өңө мен сирейбен өңөен көрбүк курдук әс хайдак бұл байгайтыр дир жебе ары кетес кетеспектен барагын аяры дир хасыргер эме түйөтө ол итинне кэпсээн ини иделээх мен хайдах эти киһиттэн быыһаанабыны илдиэн оны мен биирделээх киһиэх улахан киһиэх эрэйдим уон эттин баймагын маллыкка түгэстэ кини керген хотурдааҕа төлбүтэ бэйэтэ оҕото олорар диини оны боллача биэхэ түөт хонуктаҕа түөт хонома миэхэ улахан куттала оның ал otuna hattın, оны алғатын, оны көрдөстүн, аны меха көстүмө дендир. Хеп ден мамактана марамын аны кыыспар элеби. Кыы болатер, мен бу хаңа икки этээстэгичи яка көөн киирбитим, манны болаган оогум суак дейт. Ханнык токок суагыны. Жоммар ием агам чуга солоролдор, онна таксан агыбын дейди. Чочоғыны мен әтемін, очоғын қобырдоққа манны чыпаны оны ону маттедин онну оны аскын бұрақ деді жоннук онтан боллағана ол кәннеттен дағаны кыыс эпер уах семмир келле оны мен болла робуну барары деретемиде аксыны он тоғыз күнүер көгүнү кулунсагана оны мандык кумага кәсби курдук. Оны кумага инчагай дейр. Оны мен туактамы мандык кумага суулан берем, оны ол иделя кайгыр көрдөр. Туй коракка жабараңын дейр. Оны мен бий суруячы кеппипин болын. Көбөс кайдак болдуң олак абагыны бәйән кытып атыгындар аргынаганды. Олың ол көстүбі сири онна калыктак дейди. Мен ол улууспар жа аксынды 19 күнү бар тийдим. Киен барытын сөл спокойный үчөй бәдігі хан сен баран арай ұтыйды бұд. Онтан ол күйгім хасырды кейрен келечәйдер бөлі нәне кәлбіттеді. Оны тақса көрді бә. Кырджы кея тағын суала. Оту тағыз ту, оту тоғыз ту. Мандық хаппықы. Инчағай хаппықы мандық турбу суала бар туун Онтын иен наа жиктиргээтим онтон эми иделээх ыраахтан наақараттан келбидилээх киини көрүү көрдөрөллөр ону хаябыт қол он этер холбура үтэ абааһыда буолбат холбура эң кергенин хотурдаагыта хуох болбута оны ол өлбүкке э, кергене улахан уақта болы бу ары намырақ кейі. Онылық бұл аттығар хыджар болалар дер. Көстібет, көстібет жондар. Әге білбәкі кенерді әге аттығытыр хыджақтарын сөпті. Оны жікті болон тұрар. онду бала күріскі билебит Ән орауын атын сирке тұруар ұскаптың туақта мандық қоғын э, тугун малын сагырганын атын туу хая дейбіт. Онда болағана э, туак улахан кия атагы бүгүн көстүбөт туткуна көберде ке төлгөн кебистибит. Онтон же мен корака келемем кая хайдагай қайдағы туер болдум дийбин. Оны бийде ол туга үй көстүбөт ыл жете кийине ижибит Оны жыбаны турбус сиригер келбит. Оны булмак көрдөн булмактамы курду, оны таксан барбы суала бары. Жол кете көстүбөт болбут эте. Жектим болбасты жекти бұл екі экки тыгынчасын саңа сагаланыңыз керек не болбут түбөлтө